¿qué tal estáis? Mi nombre es Paqui, soy profesora de español y soy española. <laughs> Eh, llevo dando clases de español ya eh, hace siete años y he enseñado a niños, adolescentes y a adultos, eh, desde el nivel inicial hasta el avanzado. también he preparado a muchos estudiantes para certificar su nivel de español con los exámenes DELE y eh, sobre mis tarifas, eh, abajo en el cartel tenéis toda la información. Podéis llamarme por teléfono cuando así lo deseáis y os doy más información. Muchísimas gracias por vuestra atención. Adiós.